Thank you. de relatos de mi vida. ¿Cómo no? Ahí va. ¡A toda esa gente! Oye, Nando, ronca, me hace falta un trago, ¿Qué es Con esta canción nos vamos a estar. ¿Esta era para mí o qué? Porque ya me la puso aquí como si fuera.